हमारे देश के राजनीतिक दल किस तरह से चंदाखोरी कर रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है सबसे बड़ी बात यह है कि बीस हज़ार से ज़्यादा चंदा लेने वाले दलों की जो रिपोर्ट सामने आई है वह चौंकाने वाली है देश की सात राजनीतिक पार्टियों के चुनावी चंदे पर अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है इसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बीस हज़ार रुपये से ज़्यादा चंदे की जानकारी दी गई है इन पार्टियों में भाजपा कांग्रेस बसपा एनसीपी सीपीआई, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में इन पार्टियों ने 2123 दानदाताओं के जरिए 20,000 से अधिक की राशि में कुल 589.38 करोड़ रुपए का चंदा जमा किया इसमें अकेले भाजपा ने ग्यारह सौ चौरानवे माध्यमों के जरिए पाँच सौ बत्तीस पॉइंट ट्वेंटी सेवन करोड़ रुपये जुटाए जो बाकी दलों द्वारा जुटाई गई रकम फिफ्टी सेवन पॉइंट करोड़ राशि से नौ गुना ज़्यादा हैं कांग्रेस ने फाइव डबल नाइन चंदों के माध्यम से four one point nine zero crore रुपए जुटाए बसपा ने बीस हजार से ज़्यादा की रकम का एक भी चंदा घोषित नहीं किया है यह रिपोर्ट राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है कुल मिलाकर चुनावी चंदे में चार सौ फीसदी का इजाफा हुआ है 2015-16 में इन दल इन दलों द्वारा कुल 102.02 करोड़ का चंदा मिलने की घोषणा की गई थी 16-17 में यह 589.38 करोड़ हुआ यानी पिछली बार से 487.36 करोड़ इसमें 478 प्रतिशत का इजाफा हुआ और भारतीय जनता पार्टी का चंदा तो पाँच फीसदी बढ़ गया 2015-16 में यह 76.85 करोड़ था जो कि 2016-17 में 532.27 करोड़ हो गया एनसीपी के चंदे में 793 परसेंट का उछाल आया 15-16 में यह इकहत्तर लाख था और 16-17 में बढ़कर तो 6.34 करोड़ हो गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चंदे में 231 पॉइंट प्रतिशत सीपीएम के चंदे में 190 प्रतिशत और कांग्रेस के चंदे में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई सीपीआई की घोषणा के मुताबिक उसे 9 प्रतिशत कम चंदा मिला अब कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव सामने हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कितना चंदा किस पार्टी को और अधिक